Nossa, nossa! Dá Caralho, fuga, da fuga, dá fuga! Ah, não é nada, velho. Nossa, não! Nossa, não, ah, velho! A né? bicicleta, ah, velho. Ah, Vem salvar a gente agora. Oi, polícia. Oi, polícia, calma aí, velho. Oi, polícia. Calma aí, velho.